دائما عودنا أن نعرض عليكم أشياء غريبة اللي نشوفها اليوم راح نعرض عليكم شيء غريب آخر اللي هو أنبوب ماء آه، ماء رواء أو ماء شرب أنبوب ضخم مكسور فعندما ينكسر الماء يبدأ يندفع للأعلى فهذا الماء المندفع للأعلى من شدة البرودة هنا حصلنا على هذا المشهد اللي أمامنا تخيلوا هذا عبارة عن آه، مياه مندفع للأعلى ومتجمد هسه هنا هذا دا اشوف انا قطرات يندفع ما اعرف اذا واضح عندكم بال راح اقربها هذا البقايا الماء اللي بعده ما متجمد هذا اعتقد لحد بكره ايضا يتجمد هسه الماء دي, دي ينزل علي هذا الماء شوفوا هنا هذه الفتحة الموجودة أمامنا هذا من ناخه الأنبوب داخلها من ناخ مكسور ودا يندفع أكثر ما أقدر أتقرب بصراحة هذا الشيء الجديد اللي قدرت أصوره لكم وإذا أكو شيء ما مصوره لحد الآن فانتظرونا كل يوم نكتشف شيء جديد ونصور لكم إياه